alma descalza Me trago el tiempo, escupo melaza Navego por el universo sobre una balsa que tranza En silencio a la distancia No busco dinero, necesito sustancia Sacian su hambre y se paran sin dar las gracias Mi sabor es pésimo, pero me comen las ansias En cámara lenta el olor a de jengibre De mi vida de perro y de mi alma de tigre Enciende la luna sobre un sendero que curvas y siempre al azar Voy a trazar un camino que tenga la forma de todos los demonios internos que me trastornan si contara cuántas veces me he equivocado Desearía dejar de pensar en pensar en el pasado Debemos de empezar, el plan ya lo hemos repasado Debemos de pesar lo que nunca habíamos pesado punto, y y sigue Un lenguaje que vive en donde nadie lo escucha Y sin que a nadie le inspire, respiren Que todavía queda más, mana Tantas ideas en la cabeza que se me desparraman Traman la manta, traban la balanza Una bola de nieve que se volvió una bala